Vincentello d'Istria, conte di Cinarca, era un signor viudale di un castello d'Aresi da 1418 sino a 1434, amico di un re d'Aragò, che aveva ricevuto parecchi volti uomini e armi che lo si portò al castello di Cinarca e al castello d'Aresi, chittando era una prigione. C'era una guardia di giorni e una truppa d'uomini di Vindia al castello. L'OMI hanno coltivato a terra di Urogu, erano spagnoli e avevano dato ai primi casi costruiti un nome di usologo natale, vale a dire Occagna. Accanto a Toledo c'è una città chiamata Occagna e in un nord di Spagna c'è un paese che si chiama Tolla. A principio Occagna era capitale di una tribù di razza celtiberi, l'Alcadi. D'Olcagna o Olcadia si è trasformata in Occagna. C'è due altri Occagna in Spagna, una in India, parecchi al Perù, in Colombia e a Cuba, con la conquista dell'America. St'ipotesi di un nome d'Occagna vera, posto che non esiste nessun vestiga d'Occagna nel 1535. Ma tutto questo, a Pude leggere non ha usato di America. Parlemi, awa, di un castello d'Aresi. Ecco, sono in punta di un castello d'Aresi. Mm? classico come castello, a Resi temi un elementi originali assai, di 1375, o conto Arrigo di Arroca, che si installa a Spiso in Cavro, dopo un Parlamento a Parlamento, sparti uso della Corsica tra i 20 milioni cinarchesi. A Pieva di Cavro rivenne Lornano, qui a Devine diventa, pidiendo posizione o construisant le castello d'Aresi, O signor Guilfuccio Dornano fece intagliare into a rocca che porta al castello un scrittone, unico in Corsica, che afferma le autorità. 1375, un nobile, potente e savio, signor Guelfucci Dornano, figliolo di Ugo Lupo, fece e campò prima a Resi, che Dio gli desse beh. Di no, Alfonso, arcimiziario di amore di San Piero, c'è stato tombato qui da una concorda di botti, di ciamanacci e di coranacci. Una leggenda che pare essere falsa tocca al castello. O conti da resita aveva il diritto di cuissage. Parlando con uno di quei giovani caprati, con si voleva marità, il giovane le disse al conto non toccarà mica a sua moglie Nanzaelo. E il conto accettò. Quando lui si maritò, il signore non rispettò la sua parola, tanto il marito invece cascare in un trao veniendo a Varza chi l'unico signore di un castello conosciuto è Guilfuccio Dornano. O allora, e che la storia ha sfassato ricordo di stu signori senza parola. Pavuta a Ocana stessa. Nanzu, i morti non erano mica interrati in Camposanto, ma in un carnadio a 50 metri di Aieja. Si occurato moriva. Era piazzato annanto a una carrega davanti ai corpi di parrucciani, dicendo così a messa per l'eternità. All'Ivanti c'è capella di l'Annunziata e di no consacrata a Sant'Antonio e un pellegrinaggio c'era tempi va. A fare strano, i pellegrini si mangiavano una cipolla camminando. Mi piace la cipolla. Chi piace?